Cara bilang angka perkasa dinimbang Timbul kepincangan terang di dalam sumbang Yang tercipta bersama masa rali di ambang Anggaran ibu hat bergadah bertimbang Takkan kabur jelas tinggal jadi memori Sama ada dalam mimpi atau reality Anjak kabar adikma yang sama dipengaruhi Di belenggu kisah terbalik bersama di hati Masalah lari dalam tubuh semakin sasara Sakar seksuntikan dalam hati mereka di Pasifik, Afrik, Antarctic juga Antartika Tetap takkan dapat lenyapkan segala silamnya Nahu berantakan buta nawa itu palsu Retrogresi menembusi ruang masa dan waktu Adakah berjaya retasi pagar kawat berduri Seringkali dihukum dihantui bayar sendiri Takdir yang berlaku ini Bakal menjadi kisah silam Walau aku tak ini Tetap perlu aku selam Ini jalan yang ku pilih aku masih tak ada cara berbeza Tak perlu kau ada cara Lihat ini ku punya cara Diukur guna pembaris dan jaga lukis Adakah masih tebal ataupun sudah tipis Atau juga jerun-jerun tandus pun terakis Tukar algoritma hidup supaya tidak tangkis Indah indari tatap kedua belah mata Dulu suram kini hampir kembali gembita Mungkin kerana ni demo dan go Salah nombor satu bila tiadanya risiko Aklimasi dalam situasi menjadi lipu Bayu sayu kuyu habis-habis telah disapu Sejenak berfikir akan habis di batas seteru Barangkali dia menuju akan cahaya menyeru Tidak pernah lusuh untuk diceritakan Selamanya alegori menjadi ingatan Padanya betua yang membuka lembaran Bila mana kita bakal ditimpa saran bulan Takdir yang berlaku ini Bakal menjadi kisah silam Walau aku cahaya slow Ini jalan yang ku pilih aku Masih ada cara berbeza Tak perlu kau ada cara Lihat ini ku punya cara Bye semestinya ni masih hantui jasad ini Retasi titik yang tak sambil sinkronisasi Baik buruk hitam putih hanya luaran diri Jurang penuhi seribu satu kisah misteri Suatu kala anda kata mereka punca derita Berkala juga calitan tipu oleh berita Cuba berubah namun dihasut media masa Walaupun teruskan lebih baik begini saja Sepucuk surat hadiah dari hitamnya lohong Pesannya agar kamu tidak berkata bohong Agar hidup selalu tidak dipandang serong Bukan lepasin larikan dari selok bela elok lorong Isolasi konsentrasi inflamasi juga solusi Deklarasi diberi dari pelbagai definisi Antara diteliti dari pelbagai fungsi Dan juga interaksi bersama implikasi Takdir yang berlaku ini Agar menjadi kisah silam Walau aku tak ini tidak perlu aku silam pilih Masih tak ada cara berbeza Tak perlu kau ajar cara Lihat ini ku punya cara